Maya, seis entradas de un hit, de los 19 retiraste tus últimos 15. Excelente partido en el día de hoy, Maya. Sí, me siento contento ya que pude hacer el trabajo y pude caminar el partido. Eh, hacer más en mi control. Gracias a Dios y los muchachos hicieron el trabajo, hicieron la ofensiva que, yo esperaba y gracias a Dios ganamos. Hubo cosas nuevas e importantes, Maya, en este encuentro. Fue la primera blanqueada de los Tigres del Licey en lo que va de temporada. Y no solo eso, también estuviste estrenando receptor con el jovencito Jermín Mercedes. ¿Cómo viste sus, eh, sus comandos y todo lo demás? No, todo el mérito para, para el muchachito que hizo tremendo trabajo. Eh, conversamos, luego conmigo y se le dio la confianza y estoy orgulloso contento, verdad que hizo un buen trabajo y quiero declarar algo que él eh, tuvo el 95% de llevar el juego pelota, yo lo dejé y llevó un excelente juego pelota y es verdad que el muchacho demostró que tiene calidad para eh, eh, que echarle en esta liga. Entramos negativa, pero ya nos hemos recuperado con dos victorias, Maya, de, manera consecutiva. ¿Entiendes que sí, que el equipo puede mantener el nivel con el talento que tiene disponible y los que faltan todavía por integrarse? Sí, yo pienso que sí. Como bien decía nuestro gerente hasta que esto es, vamos a tener arte y baja. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nosotros no podemos ganar todos los partidos, ¿no? Porque los equipos contrarios también tienen, tienen buen equipo, pero nada, con arte y baja lo importante es, si perdimos tres, retomar y, y venir de abajo, que lo más importante importante. Perdimos tres partidos, pero ahora ganamos dos seguidos y con Dios y delante mañana volvemos a ganar y, ya volvemos a jugar una racha buena. Bueno, muchísimas gracias Maya y felicidades por tu actuación del día de hoy. Gracias, gracias a ustedes. Seguimos con más de Licey TV.